екі жүз доллар барып аласыздар екі жүз долларды келіп аласыздар айналайын шабандоздар алла да берекетіңді жаса төрт аяқтың тарланы қазанатын, екі аяқтың арланы азаматын. қазанат пен азамат қатар шапса бүкіл әлем таниды қазақ деген қадірменді ағайын міне біздің батырларымыз баян батыр жоғарғы мереке көререгі тамаша сәйгүліктердің елгесі айтулы төлі төлеубек келген сәкен мырзаның ағайы есімді атыменен баян шабуылдас тастады қадірменді ағайын көкпар көтеріліп кетті қадірменді ағайын әу бәрекелді мықты бол мәреге тұрала, мәреге тұрала, мәреге турала көкпарды жомарт шабындыз басып кетті қадірменді ағайын төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат нұр сұлтан қаласынан келген илхан мырзаның үйленген есімді атыменен нұранша көркеміздің баласы жомарт шабандоз тастады қара